ውድ ሀበሻ Creator ተከታታዮች በዛሬው አጭር ቪዲዮ የማሳያችሁ እንዴት አድርገን የ Legend WiFi router አችንን ስም መቀየር እንችላለን የሚለውን ነው። በጣም በቀላሉ መቀየር የምንችል ይሆናል። ይህም ቪዲዮ like በማድረግ እንድትተባበሩን እጠይቃለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ subscribe እና የደወል ምልክቷን በመጫን ጠቃሚ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። የ Legend router WiFi አችንን ስም እንዴት መቀየር እንችላለን ወደሚለው ስንመጣ ደግሞ መጀመሪያ ስልካችንን ወይም ኮምፒውተር ራችንን ከዋይፋያችን ጋር connect ማድረግ አለብን ማለት ነው። በመቀጠል ሞባይል ወይም ኮምፒውተር ላይ Chrome ወይም ሌላ web browser አችንን ከፍተን ከዚህ search bar ላይ 192.168.1.1 1 1 በማለት የ private and default router IP address እንጽፍና search እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ የ router አችን setup login page ይከፈትልናል። user name ከሚለው ላይ admin፣ password ከሚለው ላይም admin ብለን ስናስገባ ይከፈትልናል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ከላይ ካሉት tab ኦች ውስጥ ሴታ ታፕ የሚለውን እንመርጣለን። ከዚያም በዚህ በግራ በኩል ካሉት WLAN or wireless local area network የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። የዋይፋያችንን ስለመቀየር ከነዚህ ዝርዝሮች ውስጥ basic የሚለውን እንመርጣለን። ከዚያም ኤስኤስ ወይም ሰርቪስ ሴት አይዲንቲፋየር የሚለው ጋር እንሄድና የምንፈልገውን የዋይፋይ ስም እናስገባለን ማለት ነው። በመጨረሻም apply change ስንለው ይቀየርልናል ማለት ነው። የ WiFi password አችንን ለመቀየር ደግሞ comment ላይ አጭር የቪዲዮ link አስቀምጬላችኋለሁ ማየት ትችላላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወደዳችሁት like እና subscribe በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ